Bueno, bienvenidos, estamos aquí de vuelta con los prácticos. Este, eh, con el práctico 1 vamos a tratar de resolver la pregunta 2. Para esto, obviamente, lo primero vamos a tener una lectura aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que ver qué propietarios tienen sus construcciones con un valor mayor a 150.000. Y que esté en una zona inundada la zona inundada es esta que se ve aquí vamos a a ver si este vamos a cambiar el color el color azul como si fuera zona inundada esta zona azul es la zona inundada y la zona verde son las propiedades ok entonces vamos a ver qué <clears throat> propietarios están en la zona inundada y que tienen un valor de la propiedad mayor a 150 ¿Ok? Muy bien. Y algo más. Y son de clase 3. ¿Ok? Esas tres cosas. Entonces primero hagamos los pases. Las, las selecciones que tienen que ver por atributo. Estas selecciones por atributo son las que tienen que ver con clase 3 y valor mayor igual a 150.000. Entonces, vamos a hacer en base a home SHP, que son las propiedades pintadas con verde. Selección por atributo. Y aquí escogemos Este, aquí tenemos flow code no nos sirve hay que cambiarlo con shp podríamos hacer así como yo lo estoy haciendo por separado significa que voy a utilizar este y este de aquí los dos campos y otra manera de hacerlo podría ser también a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver las tablas. Ah, bueno, no. No nos ayuda en nada, digamos, porque aquí esta tabla hace referencia solamente a la parte inundada. Y aquí tenemos un montón de valores que pertenecen a las propiedades. Bueno tenía la idea de unirlas, pero hacer un join, pero no, esto no será posible. Entonces vamos a tener nomás que seleccionar por atributos. lo primero que nos pide es que el valor sea doble clic mayor o igual a 150.000. ¿Ok? Seleccionado value, si yo le doy clic aquí a este botón, me muestra los valores. ¿Mm? Hay valores mayores a 150.000 de que hay, hay. Ok, ahí está. Y me está mostrando la selección de esas propiedades que tienen valor mayor o igual a 150.000. ¿Ok? La de nuevo. Ahí está, valor mayor o igual a 150.000. Son todas estas que están seleccionadas. Yo con esto puedo hacer, en base obviamente a Home SHP, derecho, selección, create layer a partir de lo seleccionado. ¿Ok? Le doy ahí. Puedo crear un layer sobre esta consulta. Bien, pero podría haber sido más rápida mi consulta si yo aquí le agrego algo más. Un i. Y class, doble clic, sea igual a 3. Claro, tiene que cumplir estas dos condiciones para que esta expresión lógica sea verdadera. Le doy OK y no hay ninguna. En otras palabras, no hay ninguna <clears throat> propiedad que cumpla las dos condiciones, que sea de clase 3 sea mayor o igual a 150. Este, dirán, bueno, es un error. Vamos a ver aquí, vamos a ordenar el valor por forma ascendente. Hay propiedades que no valen nada, mira aquí. Valen 0. Y si voy buscando las que valen mayor o igual a 150.000, a ver, vamos a ver. 64.000, 65.000, 67.000. Sigo, sigo, 76.000, aquí está. A partir de aquí, ¿dónde está de aquí. A partir de aquí, hacia abajo están todas las propiedades que son mayores o iguales a 150.000. Si yo reviso la columna de class, siguiendo este valor seleccionado, me doy cuenta que todas son de clase 4 y clase 5. O sea que tengo un conjunto vacío, de ¿Mm? Tengo un conjunto vacío donde no tengo nada. de Entonces, esta consulta me está dando a mí un valor, un valor de 0. ¿Ok? Entonces aquí yo lo hice por partes igual de que sale, sale por parte, pero en la zona inundada no existe nada. Ya. No existe nada aquí. Select from eh, Ok, el orden no interesa, ¿no? Podía haber comenzado por la zona inundada, a ver qué casas están en la zona inundada y después de eso este, extraer de ahí todas las que tienen clase 3 y después extraer todas las que valen mayor o igual a 150 ¿Mm? ¿Ok? Entonces esto de aquí yo lo hice de otra manera, pero en este momento las voy a eliminar porque no pues, me sirve digamos. <clears throat> ahí está, hasta con un mensaje lo tengo acá voy a quedar con ese ahí está ok no existe entonces ya eh, no necesito hacer más nada. Listo, eso sería todo por